السلام عليكم أعزائي المشاهدين برنامج خلي ندردش برنامج ديني ثقافي عائلي تشاهدونا على قناة يا علي انتظرونا قريبا جدا نجاح البرنامج يعتمد عليكم على آرائكم مقترحاتكم برنامج خلي ندردش أعزائي المشاهدين رجعنا لكم مرة ثانية برنامج خلي ندردش برنامج العائلة بمناسبة حلول شهر شعبان مبارك نهنئ العالم الإسلامي والمراجع العظام والمذهب الشيعي بالخصوص بولادة الأئمة الأطهار سائلين البار يعني يمن عليكم بالصحة والعافية برنامج خلي دردش أعزائي المشاهدين حابين نذكركم بأن فكرة البرنامج تعتمد على آرائكم اللي راح تدزوها خلال برامج التواصل الاجتماعي أو على البيج راح يصير موضوع دردشتنا بالحلقات الجاية برنامج خلي دردش حبايبنا المشاهدين نجاح البرنامج يعتمد عليكم على آرائكم أسئلتكم استفساراتكم ننتظر منكم التواصل على برامج التواصل الاجتماعي دمتم برعاية الباري